ගුඩ් මෝනින් වෙලා පායිතිස් හතරයි ගුඩ් මෝනින් දැන් වේ පහ මාර පහුවිලා ටිකක් වෙලා eh, වැඩි අයියෙන් කෑ ගන්න බෑ කාමරයස් යන කිව්නේදී eh, කොහොමාරි දැන් මං ගාව තියෙනවා බිත්තර දෙක්කුයි ඕට්සුයි දැන් ඔක හදාගෙන යන්න ඕන ජිම් එකට එහළඟ ම යනකම වැඩි ඉස්තර කියන්න කෙඩියු පලෙන් ලොක්ට පටක්කා හායි දැල්ලෑස් වෙලිවරයි වෙලාව හයයි කාලා ග්‍රහ හයගැන ඕට්ෂු බිත්තරයි එකතු ගොලාමෙන් රහ තියන්න දැතුලිරයි දැන්තියන යන්න දම.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 I got nightmares in my head Medic Halivarai Then Hatu Jimmy Dang Happy Young Hatu Jimmy Dang මෙතින මැසින්ස් ටික ඇතුළේ ජිම් එකේ. ඔයාලත් කේඩි ගෙන්නම් ඇවිල්ලා ජිම් එක පාවිච්චි කරලා යන්න. මාසි. ඩම්බල්ස් ටික ඔක්කොම මෙතන තියෙන්නේ. මැසින්ස් ටික ට්‍රෙඩ්මිල් ටිකකුත් තියෙනවා. And it haunts me somewhere much deeper Anxiety, filling up every space, no privacy And silently, it could build and build until you finally see රටක් විතර රියන් ජිම්ම එකෙන් දැන් චේන්ජ් කරගෙන ලෙක්චස් යන්න See, whoa, it's taking over. Damn, no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be alone. So can't stay sober, looking over all their shoulders. Hi, boys. ලෑස්ති වෙලා දැන් ආවස යන ගමන් ඉන්නේ ඉන්නවා සචින් දෙයත් අපි ලෙක්චර්ස් බලා දැන් යනවා ගුඩ් මෝනිින් සජින්ද එක පෙළකට යන්නේ කේඩියූ සිසු කැල යනකම පෙන්න්න යන්න කේඩියගේ කොටස් ඌ නැද්ද තියෙනවා ඔනර් සොප් එක අනම් මනං බඩු මේකෙන් ගන්න පුළුවන් අවශ්‍ය දේවල් අපේ බසවන අර ළඟදී වීඩියෝ එකක් ගැහුවෙත් ඔතන තමයි. දන්න හැම කෙල්ලවම හඳුනලා දෙනවා නේද මං. මැනේජ්මන්ට් ෆැකල්ටි ඔය තියන්නේ. ඉංජිනේරු පීඨය. මෙඩිසින් පීඨය ඔය හැපැත්තේ තියන්නේ. එහාලුකින් ගහන බෝඩ් එකේ අද ඉන්ටෆැකල්ටි ස්විමින් තියෙනවා එහින්දා මෙන්න මෙතන මේවා ටික හදලා තියෙන්නේ පූල් එක වෙන පූල් එකක් හවස ටැන් ඒ පැත්තේ දැන් බෑ මෙන් බලා ගන්න අපේ කැෆේ එක මේනේ බෙමිත් ආයි ගේවා ආයි ආයි <laughs> යන් ලෙක්චර් එකට Bye. sampingan neden lan. Ambernya wage diodan dinwayo. ya, ingkar banget. කවුද කියලා දන්නා? මං කවුද කියලා දන්නා? ඔබ කවුද කියලා හඳුනලා දීපන් එහෙනම්. මාර මිනිස්සු ඉන්නේ ඉතින් හරියට. යාළුවෙක් වාගේ යාළුවා. ලිෆ්ට් එක ෆයර් අපි වයින් යන ලයිෆ් එක. අම්මට කිව්වේ. හායි. චීස්. ඉපන් චීස්. නෑ ෆොටෝ ගන්න. ඉන්සෙකන්ඩ්. දින 9 or 5 හායි අපි කැෆේ එකට ගිහලා බඩට මොනවා හරි දාගන්න ඕන දැන්. මීට් එක තාම යනවා. දැන් යන්න ඕන වැඩ වගේක් තියෙනවා. කිව්ව පාර දැන්නේ. කදිමයි කදිමයි බත් එක එරං බෝයිස් ගර්ල්ස් ඒඩියකෙන් බෝඩිම් බලා පිටත් වෙනවා වීඩියක වන්නවත්තන්නම් මේ හරියෙන් ඉතින් ජස් එක වීඩිය එකේ කොහෙදි හෝ හිටියානම් මම මෙන්න මෙතන බත් කකා හිටිය මං අන්න එහෙම කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න දන්න කට්ටියට ෂෙයා කරන්න ලයික් එකක් දාන්න එහෙනම් බායි අපි යනවා ඒ බායි කිය එහෙනම් බායි ජය වේවා රෙස්පෙක්ට්